إذا حبيت تخسس وزنك احنا جربنا مع ناس كتيرة جدا منعناهم فقط عن الخبز منتجات الخبز لوحدها لقينا تحسن غير عادي وتحسن مذهل الغريبة بقى ان احنا بنقول برضو مهم قوي قوي الصبح كل يوم الصبح ويا ريت برضو الاستاذ محمود بتاع العصب البصري <clears throat> كل يوم الصبح حتة قشطة او حتة زبدة حته قشطه او حته زبده آه، لان دي بتحتوي على مجموعه فيتامينات مهمه جدا جدا للعين وللجلد وللشعر والاعصاب والاظافر مفيده جدا جدا جدا بس ده يكون 7 الصبح الساعه 7 الصبح حته الزبده في كل اوتيلات العالم وفي اوروبا وفي كندا لازم تكون عندهم حته الزبده دي الصبح الناس تقول طب انت بتخسس ولا بتدينا زبدة الزبدة مليانة سعرات حرارية أو القشطة مليانة سعرات حرارية رغم أنها مليانة سعرات حرارية ولكنها مفيدة جدا جدا أن بتديني كمية كبيرة جدا من الفيتامينات والمعادن والأملاح وبتساعد في امتصاص كتير جدا من الفيتامينات والأملاح اللي هي بتدوب في الدهون عشان كده بنقول مهمة جدا جدا الحتة دي للي بيعمل ريجيم لكن لو حطيتها على حتة خبز ودهنت يبقى بوظت الدنيا بناخد حتة القشطة دي أو حتة الزبدة دي ممكن مع شريحة آه، آه، بطاطس مع آه، نحطها على طبق فول نحطها على طبق حمص مهمة جدا دي معلقة واحدة بنحطها لأن دي بتساعد في امتصاص المعادن الضرورية للجسم ودي مهمة قوي قوي قوي تخسيسها بالقشطة يعني أول مرة نشوف برنامج تخسيس بالقشطة المهم جدا في العشاء <clears throat> ان يكون برضو عندنا طبق شوربة البروكلي ده مع الكرات مع الكرفس اه ونحط عليها معلقة كركم ومعلقة قرفة وشوية التوابل بقى الفلفل الاسود والشطة ده طبق تخسيس وتنظيف شرايين في نفس الوقت طب المهم بقى العب رياضة امتى العب رياضة امتى انا شخصيا بفضل وقتين مهمين جدا افضل وقت بيشغل الجسم كله اللي هو بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر ده وقت رائع جدا لتجديد خلايا الجسم كاملة اللي عاوز يستمتع بالحياة واللي عاوز يحس بالسعادة واللي عاوز يحس ان هو قوي جدا لا تفوت صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر احنا قلنا مهم جدا جدا جدا نعرف ان الطاقة الكونية كلها والاوزون بيملى الكرة الارضية بيملى الدنيا كلها وقت بعد ما تصلي الفجر كده افتح الشباك واقعد اتنفس لمدة عشر دقايق تنفس عميق التنفس العميق ده بيخلي الجسم يتملي أكسجين يتشحن بالأكسجين والأكسجين ده هو عصب الحياة روح الحياة فبنطلب خمس دقايق بس افتح الشباك بعد صلاة الفجر مفيش عربيات مفيش تلوث واقعد استنشق هواء بعمق شديد جدا وطلعه من صدرك بقوة يعني خد نفس عميق املى الرئتين خالص وانفخ بشدة خلي ده واجب يومي واجب منزلي يومي الناس اللي عاوزة تنظف شرايينها الناس اللي عاوزة تخس الناس اللي عاوزة الجسم يتملي أكسجين تعرفين مايكل جاكسون كان بينام في غرفة كلها أكسجين علشان يبقى شكله حلو وصوته حلو والشباب على طول وكده مهم قوي ان انا اتنفس مع تنفس الصبح مهم جدا ساعة الفجر دي اللي هي اهم ساعة عندي النقطة الثانيه مهمة قوي ان انا أول حاجة أتناولها ممكن من ثلاثه لسبع تمرات ثلاثة لسبع تمرات لأن عندنا مشكلة كبيرة جدا احنا بنخسس وبننظف الشرايين ولكن المخ طول الليل جعان المخ يتغذى على السكر والمعادن اللي موجودة في التمر التمر احنا بنقول عليه منجم معادن ثلاث لسبع حبات تمر أخدهم الصبح واشرب بعديهم كوباية مية مهمين جدا جدا لإمداد المخ اللي بينظم كل العمليات الحيوية وبينظم كل آه، آه، العمليات الفسيولوجية في جسم الإنسان ويبدأ المخ يرتاح وما يجليش صداع ولا دوخة ولا زغللة ولا حس بالإجهاد بتاع الرجيم خصوصا لما هاجي بعد كده نمتنع عن تناول المخبوزات